රාශිචක්‍රයේ හතරවන රාශිය ලග්නාධිපති සඳු හෙවත් චන්ද්‍රයා වූ කටක ලග්නය. කටක ලග්න හිමිනි ආයුබෝවන්. ඉතින් 2022 වසර උදා වුණා. දැන් අලුත් අවුරුද්දක් ඉවර දැන් වසරේ මාස 8ක් ගෙවිලා ඉවරයි. ඇඟට නොදැනෙන්න කාලය ගත වෙනවා. ඒ තරම් මිනිස්සු කාර්ය බහුල වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද කාලය ගෙවෙන ආකාරය අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කටක ලග්න හිමියන්ට අද මම මේ කතා කරන්න හදන්නේ මේ උදාවන සැප්තැම්බර් මාසය මන් නැත්නම් 9 වෙනි මාසය කොහොම වේවිද කොහොම වේවිද කියනටත් වඩාම ඔබ දන්නවා මම කතා කරන්නේ සුබ අසුබ ගැන කතා කරනවා ලග්න පලාපල ගැන කතා කරනවා නමුත් වැදගත් වන කාරණාව සුබ දේවල් කොහොමත් සුබයි අපි වෙන්න තියෙන අසුබ දේවල් වැඩිපුර දැනගෙන ඒ දේවල් වෙනස් කර ගනිමින් සැප්තැම්බර් මාසය කොහොමද අතිශයම සුබ කරගන්න කියලා තමයි අපි මේ කතා කරන්න හදන්න ඉතින් ඔබ දන්නවා ඉතින් ජ්‍යොතිෂ්‍ය කෙනෙක්ගේ වටිනාකම මොකක්ද කියන එක මම ඔබට කියලා තියෙනවා. විද්‍යාත්මකව ජ්‍යොතිෂ්‍ය විද්‍යාව කොහොමද උපයෝගී කරගන්නේ අපේ ජීවිතයට කියලා. මොකද අපි ගොඩ දෙනෙක් දැනන් ඉන්නේ මේ ජ්‍යොතිෂ්‍ය කියන දේ අන්න ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දේවල් අනාවැකි දැන ගැනීම සහ ඒවා වුණාම ජ්‍යොතිෂ්‍ය හරි වැරදුනොත් ජ්‍යොතිෂ්‍ය වැරදි. අන්න ওই වගේ කාරණානේ අපේ නෑ නමුත් ජෝතිෂතව තියෙන වටනාම සාධකය තමා ඉදිරියේදී වෙන්න තියෙන දේවල් බලලා අපිට අසුභකාරී දේවල් තියෙනවා වෙනස් කර ගනිමින් ඒව වලක්වා ගනිමින් යන තියෙන මාර්ගය එකයි ජ්‍යොතිෂය දෙන වටිනාකම. පැහැදිලිද? ඉතින් එහෙමනම් අපි දැන් වැස්සක් වගේ වහිනවා කියලා අපිට දැනුනොත් අපි කුඩයක් අරන් යනවා. ඒතකොට අපිට නොතෙමී යන්න පුළුවන්. එහෙනම් කලින් දැනගන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙමනම් අසුබ දේවල් කලින් කියද්දී ඔබ අනේ මගේ ඒකට කවදාකවත් හරියන්නේ නැහැ මේ ලග්නෙට. එහෙම කියන එක නෙමෙයි ඔබ වටිනාකම. මේව ඔක්කොම බොරු. එහෙම කියන එක නෙමෙයි වටිනාකම. ඔබ කරන්න ඕනේ හරි. එහෙම දෙයක් වෙනවද? ආ වෙනවනම් ඒක වෙන්න තියෙන පාරවල් මොනවාද? ඒවා ගැන දැනගෙන ඒවා වෙනස් කරගනිමින් ගිහිල්ලා ඒ දේ නොවෙන්න වග බලා ගන්න. මං කියන දේවල් බොරු කරන එක. ඕකයි ඇත්තම කතාව. ඉතින් එහෙම නැතුව අනේ වන්ද සමහරු දාන කමෙන්ට්ස් කොහොමද මේ බුද්ධි මට්ටම කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. අර ගොඩෙන් මාර්ගය දාන වීඩියෝ වගේක් එනවා. ඔබට දැන් කටකලක් නම් තාම නෑ. මං ඊළඟට කටකලක් නේ පළ කරනවා මේ මාස පලාපලෙන් පස්සේ. ඒ කියන්නේ මේකේ මං කියන්නේ මේ කරන්න ඕන දේවල් වෙනස් කරගන්න දේවල් ඒ වෙනස් කරගෙන ග්‍රහ පිහිටීම් කොහොම වුණත් ඔබට ඉක්මනීම පොහොසතෙක් වෙන්න මුදල් හම්බ කරන්න දියුණු වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණා. ඉතින් සමහරව අනේ ඒකට වෙලා දෙනවා මාතෘකාට අදාළව කතා කරන්නේ කෝ මේකේ සුභ අසුභ ගැන කියලා නෑනේ කියලා. සුභ අසුභ ගැන ලග්න පලාපල නෙමෙයි කියලා කියන්න කියන්න එහෙම කමෙන්ද. ඉතින් ඇයි මෙහෙම මානසික මට්ටමක හිතා ගන්න බෑ මට මිනිස්සුන්ගේ. ඒ කීප දෙනෙක් විතරයි බහුතරයක් දෙනා හොඳ අධි බුද්ධිමත් කතා බහ කරන මොකද්ද මං කියන්න උත්සාහ කරන කියලා තේරුම් ගන්නවා. මම මේ කියන්නේ ඔබට මැජික් එකක් නෙමේ මේ අනාවේ කියලා ඒක හරි ගියා කියලා මම සන්තෝෂ වෙමු නෙමේ නෑ ඒවල තියෙන අසුබ පැතිකඩ ඔබ සුබ කරගනිමින් යහපත් කරගන්න. එතකොට තමයි මට තියෙන සතුට එක. මොකද මම කොහේත්ම මේ මගේ අංකයක් පළ කරලා නැහැ. සමහර මගේ වීඩියෝ වල යටින් කමෙන්ට්ස් වල එක එකන එක එක ජ්‍යොතිෂයෝ දෙකේ නම්බර් දානවා මිනිස්සුන්ට වෙන අදහසක් ගන්න මේ ඔහු කියන එක. නෑ මම කොහෙත්ම මගේ අංකයක් පල කරන්න මොකද මට ඔබේ මුදල් අරන් ඔබගේ කේන්ද්‍ර පරීක්ෂා කරලා පොහොසත් වෙන්න අවස්ථාවක් නෑ මම මගේ ජීවිකාවත් වෙන රැකියාවක් වෙන මට ඒ හම්බ කරන එක හොඳටම ඇති මේ YouTube වලින් හම්බ කරන්න මට අවස්ථාවක් නෑ ඒකේ channel එක කරන අය මොකද මට තියෙන එකම ලාභය ඔබ මං කියන දේ අහලා ඔබ මේ කියන පලාපලහලා මේ මම වෙනස් කරගන්න ක්‍රම කියනවා ඒ තුලින් ඔබ එක්කෙනෙක් හරි සාර්ථක වෙනවනම් එක්කෙනෙක් හරි ගොඩ යනවනම් අන්න ඒක තමයි මට තියෙන ලාභය සහ තෘප්තිය එපමණයි. ඒක නිසා වැඩි කාලයක් ගන්න ඕවා කියවන්න වැඩක් නැහැ. ඉතින් අර කොහොමත් ඉන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න බැරුව නමුත් හරි උද්දච්චකමින් කියවන මිනිස්සු ඒකනේ මේ රටටත් මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ගැන අපි කතා නොකරමු. අතිශයෙන් බහුතරයක් වූ මට ආදරය කරන ඔබ වෙනුවෙන් මම මේ මාසෙත් යනවා කතා කරනවා ඉදිරියටත් එනවා. හරි. එහෙමනම් කටක ලග්න හිමියන් ඔබගේ ලග්නාධිපති වන්නේ චන්ද්‍රයා චන්ද්‍රයා මේ වෙලාවේ ඔබගේ හතරවැන්නේ කේතු සමග සංයෝග වෙලා ඉදදී තමයි මේ මාසය ආරම්භ වෙන්නේ. රවි සිකුරු සමග දෙවැන්නේත් ශනි හත්වැන්නේත් ගුරු නමවැන්නේත් රාහු දහවැන්නේත් කුජ එකොළොස් වැන්නේත් ඉන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාල සීමාව තුළ අපි බලමු ඇත්තරම අපි මුලින්ම කිව්වත් නීරෝගීකම තමා පරම ලාභය කියලා. අපේ අය දැන් මේ මේ තියෙන තරංකාරී ලෝකයේ තුල අංක එක වෙලා තියෙන්නේ මුදල් හදල් ධනය කියන දෙන්න මොකද හැම දේම යැපෙන මුදල් තුලනේ ඒක නිසා මිනිස්සු දැන් අර ඇල්මේ දුවනවා මුදල් හොයන්න ඒක සාධාරණයි එහෙනම් අපි බලමු මේ ධනය කොහොමද ඔබට රැකියාව කොහොමද ඔබගේ ව්‍යාපාර කොහොමද කියලා ඉස්සල්ලාම ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා ආරම්භයේදීම හිත සැනසෙන්න කියන කතාවක් නෙමෙයි මේක ඇත්ත කතාවක් ඔබට ලැබීම් අතින් මේ මාසය තුළ ඉතාමත්ම යහපත් මේ සැප්තැම්බර් මාසය තුළ කටක ලග්නෙමෙන් ලැබීම් අතින් අතිශයම යහපත් ඔබට ඔබගේ ආදායම් මාර්ග විවර වෙන කාලසීම අලුත් ආදායම් මාර්ග ඔබට ලැබෙන කාලසීමාවක් මේ පහුගිය කාලසීම තුළ ඔබ උත්සාහ කරත් අර ඔබට මේ කියන්නේ ඔබේ උත්සාහය ප්‍රතිඵලත් හම්බුණා දැන් ඔබ එක එක ආදායම් මාර්ග හදාගන්න උත්සාහ කරා නමුත් ඔය අසනීප තත්ත්වයන් නිසා ඒවට එන්න එන්න බාධාවල් සිද්ධ වුණා එක්කෝ වෙනත් වෙනත් වැඩ කටයුතුල නිරත වෙනුණා ඔබේ පවුලේ අය නිසා ඔබට කාර බහුල වෙන්න වුණා අන්න ඒ කාරණා නිසා ඔබගේ අර ලැබෙන ආදායම් මාර්ග ඇහිරෙමින් තිබුණා ඒ කරන්න ඔබගේ උත්සාහ කොච්චර උත්සාහ කරත් මොකක් හෝ බාධාවක් ආවා එනේ බාධාවල් ඉවත් වෙනවා මේ කාල සීමාව තුළ මේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ මාසයේ තුල ඔබට පුළුවන් අලුත් ආදායම් මාර්ග හදාගෙන ඒ තුලින් ලාභ ලබන තත්ත්වයට කෙටි කාලිනව ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත්වෙන්න. ඒක නිසා ඔබ කොහෙත්ම බයවෙන්න එපාය පැත්තදි මෙතන මෙහෙම කාරණාවක් තියෙනවා මම මේක ඔබට කියන්නේ මේ කලබල වෙන්න හදිස්සි වෙනු නෙමේ ඔබ මේ වෙලාවේ පුළුවන් තරම් ඉක්මන් වෙන්න ඉක්මන් වෙන්න කියන්නේ හැබැයි හොයලා බලලා දුර දිග බලන්න නැතුව කටයුතු කරන්න කියන නෙමෙයි හොඳ දැනුමක් ඇතුව ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියන එක මම කියන්නේ. මොකද හේතුව මෙන්න මේ කාල සීමාව ඔබට අතිශයම යහපත්. විශේෂයෙන්ම මේ ජනවාරි 18 දක්වා කාල සීමාව තුළ ඔබ ආරම්භ කරන ඔබ අත්විවරම දාලා ඔබ පටන්ගන්න ඔබගේ ආදායම් මාර්ග ඔබට ජීවිතය ලොකු පෙරලියක් කරනවා මේ කාලය ආරම්භය ඉතාමත්ම එහපත් පැහැදිලිද හැබැයි ආරම්භ කරනන මංකිව් වගේ හොඳටම හොයල බල්ල සහ අන්න අය මත්තේ විශ්වාසය නොතබා තමන් පමණක් තමන් මතයගෙන තමන්ගේ පවුල කිනකා සාධක කිසිම ගැටලුවන්න හැ ඔය හවුලේ කරන කටතුවලට යන්නතුව තනිවම දෙයක් ආරම්භන් සුළුවෙන් ආරම්භ කරන්න හොඳට හොයලා බල්ල මේ ගැන දැනුවත් එන්න කොහෙන්ද මට මේ වැරදනොත් වරදින්න තියෙන්නේ කොහෙන්ද මම මෙතනින් ලාභ ඉපිය යුත්තේ පාඩුවක් වෙන්නේ කොතනද එහෙනම් ඒව කොහොමද නොවෙන්න වග බලාගන්නේ ඒව ගැන හොඳට හොයලා ඔබ කරන්න යන ව්‍යාපාරය හෝ ඔබ සල්සන ආදායම් මාර්ගය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ කාලේ. මේ කාලය ඔබට අතිශයම යහපත් මේ මාස කීපයේ ජනවාරි 18 දක්වා කාලේ ඔන්න ඒ විද්‍ය ඔබ ස්ථාවරයක් හදාගන්න ජනවාරි වෙද්දී. එතකොට ඔබ දන්නවා දැන් මේක ඔබ අත්දැකීම් තුලින් මේක පාඩු නොලබන විදිහට කරයන්. අන්න ඒ තුල ඔබට පුළුවන් අර උදා වෙන කාලයත් එක්ක ගමන යන්න. පැහැදිලි ඇති මං කියන දේ. මොකද දැන් අෂ්ටමේ රාෂ්ටකයක් එනවා කියලා බය කරලා තියෙන්නේ කටකලක් නෙමෙයිට මේ ජනවාරි 18න් පස්සේ මෙහෙම අෂ්ටමේ රාෂ්ටකයේ ඒ රාෂ්ටකයේ තියෙනවා භයානක පැතිකඩවල් අසුබ පැතිකඩවල් නමුත් ඒ අසුබ පැතිකඩවල් යටපත් කරගන්න විදිහ මම කියනවා මම ජනවාරි 18 වෙනිදාට කලින් ඒ වීඩියෝ පළ කරන්න ඒක නිසා ඒ රාෂ්ටකයේ බය වෙනවා ඒ රාෂ්ටකය තුල අතිශයම සුබකාරීත්වෙනුත් උදා වෙනවා මොකද අපේ රටේ ජනාධිපතිරු බහුතරයක් බියලා දෙන්නේ ඒ ඔවුන්ගේ රාෂ්ට්‍ර කාල සීමාව තුළ. ඒක නිසා අර ඔබ ඒ රාෂ්ට්‍රක තියෙන හොඳ ප්‍රතිඵල ටික ගන්දී ඇත්තටම වෙන දෙයක් ඕනේ රසට බයවෙන්න ඕනේ ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරන්නේ ඔබ ධාර්මිකව දැහැමියෝ ජීවත් වෙනවා නම් දහමට අනුව කටයුතු කරන ඒ රාෂ්ට්‍රක කවදාකවත් ඔබට නරකට බලපාන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ රාෂ්ට්‍රක එන්නේ ජනවාරි 18න් පස්සේ ඒ වෙද්දී ඔබගේ ස්ථාවරය හදාගන්න. එතකොට ඒ රාෂ්ට්‍රක දෙන යහපත් ප්‍රතිඵල අරගෙන ගමන යන්න පුළුවන්. එතන මේ මේ සැප්තැම්බර් මාසය ඔබ ඒකට මූලි කඩිතාලම යොදන්න ඕන දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන මෙච්චර දවසක් ඉලක් කියන්නේ මේක කරලා බලනවා මේක කරලා බලනවා මේක කරලා බලනවා ටිකක් ඇද්දී ඒක නවත්තනවා මේක හරියන්නේ නැහැ කියනවා අරක තවයි ලොකු ලොකු ලොකු ලොකු සැලසුම් තියෙනවා සැලසුම් හොඳයි සැලසුම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ සැලසුම එකකට හරි දෙයකට හදාගන්න එහෙනම් ඔබ ඉක්මනින්ම මම දැන් ව්‍යාපාර ගැන ඉක්මනින්ම මම ඔබට මම කොහොමත් සැප්තමල් මුල් සතියෙන් පල කරන්න ඔය කටලක් හිමියන්ට කොහොමද ඉක්මනින් පොහොසතෙක් වෙන්නේ අවශ්‍ය කරන එක් කරන ගමන යන හැටි කියලා ඒ වැඩසට අනහන් එතකොට ඔබට ඉලක්කයක් ඒවී අන්න එතිරින් හර ක්‍රියාත්මකෙන්ට පැහැදිලිද මේ ලොකු ලොකු ආයවෙන කරන්න අවශ්‍යනය මහලොකුට නය වෙලා ලක්ෂ ගණන් අය වෙලා ව්‍යාපාර පටන් ගන්න ඕන්නේ අතේ තියෙන එකතු කරගත්ත සොච්චම සම්පූර්ණම වියදම් කරලා ඒක ව්‍යාපාර පටන් ගන්න ඕනේ හරීම කියන ඇත්තට වියදමක් නැතිම තත්ත්වයකින් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලා ඉක්මනින්ම ඉහළම තත්ත්වයට මිලියනපතියෙක් බිලියනපතියෙක් දක්වා යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ගැන මම කතා කරනවා. මේවා මේ මහ පොළොවේ දේවල් මැජික් නෙමෙයි මම කියන්නේ. මැජික් එකක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. ඔබට ඒක මම කතා කරන්න ඉදිරියේදී. එන්න මේ ක්‍රමය අපි බලමු. ඉතින් ඒකෙන්ද ආදායම් මාර්ගන හොඳයි. රැකියාව ගැන කතාකොත් කොහොමද මේ රැකියාව කරන ස්ථානය තුළ ඔබ ඇත්තම මේ ඔබගේ වැඩකටයුතුවල තරමක්දුරට ඔබ පොඩි පසු බෑමක් කම්මැලිකමක් වැඩ කල්දමීමක් කියන කිසිම ප්‍රියමනාපයකින් තොරව වැඩගන ඔබට එපා වෙලා වගේ රැකිය ස්ථාන ඔබ කටයුතු කරන තත්ත්වයන්න පෙන්නුම් කරන මේ කාලසීමාව තුළ මේක ඉතින් හැබැයි ඉදිරි කාලයටම ගැන අවමශයෙන් දෙදස් විසිතුනේ සැප්තැම්බර් ඔක්තොම්බර් දක්වාම යන තත්ත්වයක් ඉතින් ඒක ඔබ මනසින් හදාගන්න. මොකද ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන ඔබ ජීවත් වෙන ජීවිකාව කියන්නේ මේ ඔබේ රැකියාව. එහෙනම් ඒක හරියට නොකරොත් ඔබට පුංචි පුංචි ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මතුවුනොත් ඔබගේ ආදායම් මාර්ගය හිරීමේ ඉඩකඩක් තියෙනවනේ. අන්න ඒක නිසා වෙනතට වඩා පොඩ්ඩක් වේලස්සරින් ගිහිල්ලා මේ රැකියාව තුළ ඔබ කරන කටයුතුන හොඳ ප්ලෑන්යක් ඇතුව කරනට සැලසුමක් ඇතුව කරන වැඩ කල්ලන් දාන්න යනපා මේ වැඩේ බාර දෙන තින්නේ ලබන බදාදන තාම මේ මාස් මේ සතියත් අඟහරුවදන තාම ඔන්න ඔහොම කියලා ඔබ ඉන්නවා හෙට කරනවා හෙට කරන අන්තිම මොහොතේ ඔන්න දඩබිඩිය කරනවා ඕනට එපාට අර හදිස්සිර කරන්න ඕනාවට කරන්නම් වාලේ කරලා අර ඔබගෙන් එන්න ඕන හරිම ප්‍රතිඵලය ඉදිරියට එන්නේ ඒ තුළ අර ඔබට ලැබෙන තියෙන දේවල් ඔබට ලැබෙන තියෙන උසස්වීම් හෝයවා පඩිවැඩිවීම් හෝයවා ඒවා නොලැබියන්නට දෙන ඇයි ඔබ කරන කටයුතු ගැන ඉහල පුටුවල ඉන්න සෑහීමට පත්වෙන්න හැතරම් සෑහි පත්වෙන්ට බැහැනි ඔබ කරන්න අර ඇඟබේරාගන්න තර යාම මේ වැඩේ කලා අන්න ඒ තත්ත්වෙන් ඒකම නෙමේ කමක් නෑ ලබන බල දෙන්න උනට කමන්නේ මේ තාම මේ සතියන් ගහරු දෙන්න උනට කමන්නේ අදම පටන් ගන්න. එතකොට ඔබට මේක අද වැඩේ කරලා ටිකක් දවස දෙයක් ඇද යන්න අඩු පාටික පේන්න ගන්න ඔන්න ඔබ ඒටික හදාගත්තා අන්න එතකොට ඔබ ලබන බලද බාරදි අතිශයෙන්ම සාර්ථක සීර් සීය කර ෆර්ෆෙක්් කියන තත්වේ ඔබේ වැඩේ තියෙන. එතකොට ඔන්න ඉහල තනතුරු දරණය ශාමයාගේ වැඩ ගැන හොඳරම සෑහයට පත්විය හැකි හෙන මෙයා මෙතරන මේනු තවපොඩක් ඉහලට කියල ඔන්න සහය ලැබෙන ඒත් එක්කම අර ඔබ හිතනවා වටපිටාව රැකියා කරන ස්ථානය තුළ ඉන්න අයගෙන් ඔබට ලැබෙනවා කියලා සහාය. නමුත් ඇත්තටම සහාය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ යටින් කකුලෙන් අදින එක. හැබැයි ඕකෙන් ඔබ සැලෙනවද නැහැ. ඇයි ඔබට මෙහෙම කකුලෙන් අදින්නේ? එහෙනම් ඔබේ සාර්ථකවයක් ඔවුන් දැක්කා. එහෙනම් ඔබගේ ගමන නවත්තන්න අවශ්‍ය. එහෙනම් ඒක හිතර ගැම්ම කරන මම වැඩකාරයෙක් ඒකනේ මං ගැන මෙහෙම මට මෙහෙම ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ එහෙමනම් ඒව ගණන් ගන්න නැතුව ඒවට හොඳට මූණ දීලා ඔබේ ගමන යන්න මයකකිවර ව්‍යාපාර පටන්ගද මංකිවන හවුලේ කට තුළටට පහ රැකයක් කරන ස්ථාන තුළත් අනුම් මත්තේ තමන්ගේ රාජකාරිය තියන්නේ යන්න එපා පැහැදිලිද එනම් ඒ කටයුතු ටික හරියට කරන් යන්න මේ මාසය ඔබට හරි වැදගත් මාසයක් ඔබගේ ජීවිතේ ලොකු පෙරලියකට මූලික අඩිතාලම මෙදෙන මාසයක් නිසා මේ සැප්තැම්බර් මාසයේ මේ වසර ඉතිරි මාස ටික නම් ඔබ නාස්ති කර ගන්නම එපා මේ සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කියන මාසය ජනවාරි මාසේ මුල් භාගයත් ඔබට ලොකු පෙරලියක් ඇති කරාවි. ඒ පෙරලිය ඔබට ඔබ හොයන් එන්න ඔබ පෙරලි හවා යන්න වෙන දැ ඔබ කියයි ති ම හොයන්ගයොත් මගේ උසා තිබොත් ඕක කියන්න යෝතිශයනද කරන හැ උත්සාහ කරණය උනන්දු වෙනයි හොයාගන යනයට හරි පාර හම්බෙන්න හරියට ගමන යන්න බෑ බාදායනවා අන්න ඒ තත්ත තියෙනන නමුත් ඔබට එහෙම තත්ත්වයක් ඇතිවෙන්නේ නැහැ ඔබට උත්සාහ උනන්දුවතක බාධවල්ලනවා නමුත් බාධාව මැදින් හොඳ ජයග්‍රහණයකට යන් අවස්ථාව ඉඩකට තියෙන නිසා මේ පුල පුලා කියන්නේ වගේ මේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන කටක ලග්න මෙන්න මේ කාල සීමාව තුළ ඇත්තරම ඔබට පුළුවන් ලාභ ලබන්න. හැබැයි ඔබට මේ කාල කළමනාකරණය පිළිබඳ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් නිසා සහ පුංචි පුංචි අසනීප තත්ත්වයන් නිසා ඔබගේ ව්‍යාපාරවලට ඔබගේ අවධානය සහ ව්‍යාපාර තුළ ඔබගේ ක්‍රියාත්මකව පොඩ්ඩක් බාධා සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒක පුංචි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් කටක ලග්න හිමිනේ කියන පොඩ්ඩක් විශේෂයෙන්ම අසනීප ගැන බලන්න මාසරීප ගැනත් කතා කරනවා මේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරද්දි ඒ අසනීපයක් පොඩියට තියෙනවා නම් ඒවට ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරලා බෙහෙත් කරන්න. එතකොට ඔය වෙන බාධාල් නැති වෙයි. ඒත් එක්කම අර ඔබ මේ බාහිර වැඩ කටයුතු මේ ව්‍යාපාරයට අදාළත් නැති ඔබේ ජීවිතයටත් අර අත්‍යවශ්‍ය නොවන වැඩවලට වැඩිපුර අවස්ථාව දීවලා වෙලාව දීලා ඔබගේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවල තියෙන වෙලාව ඔබට මදිවීමක් තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා ඔබට මෙහෙමයි. ඔබට ඔබගේ ගමනට ගැටලුවක් වුණොත් ඔබ තුළ නෑන නිදහසට කාරණ අන්මං අරයගේ වැඩේ කර හිටිය ඒක නිසා මට මේ මාසේ හොම්බ කරගෙන හම්බුන්නේ නැහැ කියලා නොකා නොබී ඉන්න පුළුවන්ද? ඔබගේ සේවක සේවිකාන්ගේ පරිණෝගයෙන් නොගෙවා ඉන්න පුළුවන්ද? ඒවා ඉන්න පුළුවන්ද? බෑ. රට අනේ මේ රටේ වැටලා තියෙන හොඳටම සෞත්තුයි මේ ආර්ථිකය මේ තුල මට බෑ මගේ ව්‍යාපාර පොඩ්ඩක් අඩු වුණා. එහෙම කිව්වා කියලා එහෙම කිව්වා කියලා මිනිස්සු සාධාරණීකරණය කරාට ඔබට පුළුවන්ද ඔබගේ බැංකු ණය නොගෙවා ඉන්න, ඔබගේ වාහනේ ෆිනෑන්ස් නොගෙවා ඉන්න, ඔබේ වාහනේ පෙට්‍රල් නොගා ඉන්න, ගෙදර මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න දී දරුවන්ගේ අත්‍යවශ්‍යතා ඉෂ්ට නොකර ඉන්න. බෑනේ. එහෙනම් නිදහසට කාරණා කිසි දෙයක් ඔබට අදාළ වෙන්නේ අපිව දේශපාලනඥයෝ විනාශ කරා කියලා දේශපාලනඥයෝ බැල බැල හිටියා කියලා අනේ අපි උඹ විලා විනාශ කරා කියලා දේශපාලනඥයෝ ඉන්නේ ඔබ කොට දාන්න එහෙනම් නිදහසට කාරණා වශයෙන් අනුන්ගේ වැඩ අපිට වැඩන්නේ තමන්ගේ වැඩ ටික කරලා අනුන් අය වෙනුවෙන් යමක් කරන්න. එතකොට ගැටලුවන්නේ. මේ කාලසීමා තුළ ඒකයි. මේ කාලසීමා තුළ අසාර්ථක වෙනවා නම් මිනිස්සු අසාර්ථක වෙන්නේ අන්න ඒ කාරණාවට. හොඳ සැලසුමක් ඇතුව හොඳ අධිෂ්ඨානය තුළ මහන්සින කෙනෙක් කිසිම කෙනෙක් ව්‍යාපාරිකෙක් අසාර්ථක වෙන්නේ මේ කාලය. මේ කාලේ තමයි රටක ආර්ථිකය හෝ මොන හරි අර්බුදයක් තියෙනවා නම් ඒක තමා ව්‍යාපාරිකයකට තියෙන හොඳම අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ කපටිකම් කරලා වැඩියෙන් ගණන් කියලා ඒ විකුණන එක නෙමෙයි. සාධාරණ ව්‍යාපාරයක් තුළ සාර්ථක. දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් මේ බිස්කට් ගණන් යනවලු. මේ බිස්කට් ඇත්තටම අපිට තේරෙන මේ මිනිස්සු මේ උද්දමනයවත් ඩොලර් එකවත් වැඩි වීමවත් ඔය කිසි දෙයක් මේ ආර්ථික අර්බුදයටත් එහා ගිය දෙයට මේ හරි අසාධාරණ ලෙසත් මේ අවස්ථානුකූල අවස්ථාවාදීව මිල වැඩි කිරීමක් තියෙන කියලා. එහෙමනම් ඔබ ව්‍යාපාරිකන ඔබ බ්‍රේකරියක් කරන කෙනෙක් නම් ඔබ දන්නවනේ. ඇයි ඔබට සුළු පරිමාණයෙන් ටිකක් අඩු මිලට දෙන්න පුළුවන් බිස්කට්යක් හදන්න බැරි දැන් මේ අන්තර්ජාලය තුළ මුල් ලටම ඔබට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි ඉස්සර වගේ ගිහිල්ලා වාහනවල ගිහිල්ලා කඩවලට කතා කර කර ඕනේ නැහැ ඔබට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා හරි කරන්න මේ එක උදාහරණයක් කිව්වේ පැහැදිලිද ඉතින් එහෙමනම් අපිට පුළුවන් ඕන නමක් හදාගන්න දැන් මාර බිස්කට් එක රුපියල් 100කට දෙන්න රුපියල් 25කට තියලා තිබිච්ච. ඔබට ඕක 70කට 80කට දෙන්න පුළුවන් නම් ඔබගේ නිෂ්පාදනයේ තියෙනවන් කරකෙන් අපි කොලිටිය එක තත්ත්වය විශ්වස් නම් කවුරුත් නොගෙන ඉඳීවිද මුලින් මුලින් ගිල චොට්ට චොට්ටක් කට්ටියට දීලා ඔබගේ තත්ත්වය පෙන්නුම් කරාම මිනිස්සුන්ට මේ වෙලාවේ දරුවා වෙනුවෙන් බිස්කට් පැකට් එකක් අරන් යන්න ඕන නමුත් කරන්න අමාරුයි. හැබැයි අඩු මිලට එකක් තියෙනවා කියලා ඔබ වෙළඳසැලින් තිබ්බොත් මිනිස්සු ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අරන් ගිහලා බලනවා මේක හොඳයිද කියලා බලන්න මේ කාලේ. ඔය බ්‍රෑන්ඩ් පස්සේ මිනිස්සු දුවන්නේ නැහැ දැන්. ඒක නිසා ඔන්න ක්‍රියාත්මක එකම එක උදාහරණයක් ඔය වගේ දහස් ගණන් අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පැහැදිලිද? හරි. එහෙමනම් අපි දැන් ගොඩාක් කතා කරා මොකද මේ ධනය කියන සහ ව්‍යාපාර කියන දේවල් ඔබ ගොඩාක් වැදගත් නිසා මේ ගොඩාක් කතා කරේ සමා වෙන කාලය ගත්තා නම් ඒක කියන්න ඕන නිසා ඔබට පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා ඔන්න අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු ඔබගේ පවුල් ජීවිතේ කුටුම්බ ජීවිතය ගැන කාරණාවල මෙහෙමයි පවුල කුටුම්බය කියන තැනදී ඔබගේ ඉක්මංකාරීත්වය ඔබට ඉවසීමක් නැතිකම තුළ ප්‍රශ්න ගැටලු ඇත්වෙන් ඉඩ තියෙනවා. ඔබ අන්න කියන දෙවලට ඇහුම්කන් දෙන්න ඔබගේ පවුලට ඇහුම්කන් දෙන්න ඔන්න ඔය කාරණාතුව ඔබට පුංචි පුංචි ගැටලුකාරි තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඔබගේ අධික කලබල නිසාබට අර ඔබ ඉක්මං වීම තුළ සමහරක් අයගේ පවුලයාගේ හිතදීම් ඔබ නිසා ඇතිවෙන්න පුළුවන්. ඔබ උන් කියනද අහන්න ඒක නිසා ගැටලු කරත ඔබගේ වියදම් පස්ස ටිකක් අධික වෙනවා ක්‍රියා වැඩි වෙනවා අය තුළ ඔන්න ඔබට පවුලට කරන්න පුළුවන් දේ පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. අන්න ඔබගේ මං කිව්වේ මුලින්ම සැලසුමක් ඇතුව කරන්න පටන් ගන්න කියලා ඉපස පවුල් ජීවිතෙත් ඔබ සැලසුමක් උත්තුල කරන් යන්න. ඒ පුංචි පුංචි ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මුදින්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔබ ගැන ඔබ කොච්චර මේ ඕ පවුලයා ගැන කොච්චර නොසතුටින් හිටියත් ඔබ ගැන වුන් හිතනවා. අන්න ඒක ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ කිතිකම තියෙන්නේ. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔබගේ පවුල කියන තැන ඔබ වටහා ගන්න ඒක වැදගත් ඒ වගේම ඔබගේ දරුවෝ වෙනෙන් ඔබට කාලය වැය කරන්න හම්බෙන හැබැයි ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක කරන්න මොකද හේතුව ඔබට මානසික නිදහස ලැබෙන ওই දරුවෝ නිසා එන්නේ ඒක ඔබගේ ජීවිතේ අංක 1 2 3 තියෙන තැන් වල තියාගන්න උත්සාහ කරන්න පැහැදිලි නම් වැඩිය මම ඒක දීර්ඝ කරන්න කතාව බහ ඒත් එක්කම අපි ගත්තොත් මේ වෙලාවේ ඔය ආදරය විවාහය සම්බන්ධ තරුණ වයසේ පසු වෙන කටකලක් නෙමියන්න මේ කාල සීමාව තුළ ඇත වශයෙන්ම මෙහෙමයි ඔබගේ ටිකක් අර පණ්ඩිතකම නිසා වැඩිකම නිසා සහ අර ඔබ පොඩ්ඩක් ඔබ පමණක් හරි ඔබ හරි කියලා හිතන මතය උඩ සහ ඔන්න ඔය ඔය කාරණා මත ඔබ පොඩ්ඩක් අර ප්‍රේමවන්තයා පෙම්මතිය තුළ අර පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් වල ගරු කරන්නේ ඔබ හරි කියන මතේ වැඩ කරන නිසා පුංචි පුංචි ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඇති වෙන පුළුවන්. ඔබට තියෙන ආදරයට ඔවුන් එක නොකිය ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අර ඔබ ඔවුන් යටත් කරන් ඉන්න උත්සාහ කිරීම, ඔන්න ඔය ඔය කාරණා මත පුංචි ආකාරයේ හිත් රිදීම් හිත් බිඳීම් ඇති වෙන ඉඩ පසු වෙන නිසා ඔබ අනිකා ගැන හිතන්න ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාව මොකක්ද කියලාත් කල්පනා කරන්න. පොඩ දුරදිග නොහිතා කරන වැඩ කටයුතු නොකර ඉන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ තුල ඔබට පුළුවන් මේ தත්ත්වය සාර්ථක කරගන්න. ඔබ කෙනෙකුගෙන් දෙයක් බලාපොරොත්තු වුණා සේම ඔහුද ඔබගෙන් ඔබගේ සහකාරයව සහකාරිය ද දෙයක් ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ හිතන්න. ඔවුන්ගේ අවස්ථා ගැනත් ඔබ ඔවුන්ගේ හැඟීම් ගැනත් ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න නිතර කතා බහ කරන්න ඔබ කියන්න මේ වෙලා පොඩ්ඩක් අර මම කාර්ය බහුලත්වයේ හෝ යම්සි කාරණාවට පොඩ්ඩක් මට ඔබ ගැන පොඩ්ඩක් හොයන්න බලන්න බැරි වෙයි මම පොඩ්ඩක් අර ඉක්මන්කාරී වෙයි අනේ ඒක වැරදි හිතන්න බෑ මේ වෙලාවේ තත්ත්වයේ මේ රටේ ලෝකේ තත්ත්වෙ හින්දා මට පොඩ්ඩක් මේවෙන් වෙලා තියෙනවා ඒක ඔබට සැමියාගේ බිරිඳට පවා ඒ කියන්නේ කියන්න එහෙම කියලා කියන්න මට හිතන්න බැරිවේ ඒ ගැනමට වැරදි හිතන්න එපා මේ සියලු දේ කරන්නේ අපි ඔක්කොම වෙනුවෙන් එනිසා ඒ වගේ වෙලට මට පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්න ඔබ පොඩ්ඩක් මට ඔබගේ කැමැත්ත ගැන කියන්න මගේ දේවල් තියෙනවා පොඩ්ඩක් පෙන්වා දෙන්න වැරදි තියෙනවා නම් ඒක අර පොඩ්ඩක් මං ඒ වෙලට කලබල වෙයි ඔබ ඒක ගණන් ගන්න එපා නෝ ඔය වගේ කතා බහ කරලා විසඳ ගන්න බැරි දෙයක් නැත ඒක නිසා බය නැතුව කතා කරන්න මොකද තමන්ගේ අයනේ කතා කරවන්න වුන් තවත් ඔබට සහාය දෙවියන් තේරුම් ගනිමි මෙයාට මෙලා පොඩ්ඩක් කේන් තියනවා හරි මම කේන්ති නොගෙන ඉන්න ඕන් වග බලාගනි කේන්තික හිත රිද්දා ගන්න නැතුව ඉන්න උත්සාහ කරාවි ඔන්න හැම දේම හරි ලේසියෙන් ඉස්දගන්න පුළුවන්කම තිය තම අපි ගිහින් ප්‍රශ්නදාගන්නේ අන්න ඒ වගේ මේ වෙලාය කතාවා කරලා දේවල් විසඳගන්න උත්සාහ කරන්න එතකොට ඔය ප්‍රශ්න කිසි දෙයක් එන්නේ පැහැදිලි ඇති ඉතින් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරොත් මේ කාල සීමාව තුළ අධ්‍යාපන ලබන වයසේ දරු දැරියෝ විශේෂයෙන්ම අපේ මේ ඉස්කෝල යන පාසල් යන වයසේ දරු දැරියෝ මේ කාල සීමාව තුළ පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඔබ මොකද හේතුවෙන කාරණාව මොකක්ද ඔබගේ කම්මැලිකම ඔබ වැඩ කල් දැමීම මර කිව්වාගේම මෙතනටත් බලපානවා එන්ද දරු දරින ඔබ මේ දේ හිතන්න මේ කල මේලා රටේ මිනිස්සුන ගොඩාක් අමාරුයින් මේ හරි අමාරුවෙන් ගෙවන්න වෙනදර රුපියල් විසිදහක් විසි පන්දාය මාස කර ගෙවුවනම් අද රුපියල් පනස්දා හැටදහ දක්වා නතර ඔබගේ දෙමවපියෝ මෙච්චර ප්‍රශ්නයක් ආදාම් වැඩිලනයන්නේ ඔය ගොල්ලන්ගේ මෙච්චර ප්‍රශ්නයක් කොළුවේ තියන ඔබට ඒ ප්‍රශ්න නොදැනෙන්න හැමදේම කරන්න ඔබට අවශ්‍ය සියල්ල සපුරන්නේ ඔබගෙන් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන කියන ඔබට ඔවුන්ට නෙමේ එකත් ඔබ හොඳට ඉගෙනගෙන හොද යහපත් තැනකට යනවන එහෙමනම් ඒ වගේ අවස්ථාවේදී ඔබ විනෝදයට වැඩිපුර ඉඩකඩ දෙන ඔබේ කම්මැලිකම නිසා ඔබ නින්දර වැඩි ඉඩකඩක් දෙනවා නම් ඔබ ඒ අම්මට තාත්තලා කරන්නේ කොච්චර වරදක්ද කොච්චර අසාධාරණයක්ද සමරකට රෑ නින්දක් නෑ එල්ලි වෙනකම් වැඩ කරලා ආය තව නයිට් ෂිෆ්ට් එකක් කරලා ආය දවල් ෂිෆ්ට් එකක් කරලා ඔබේ අම්මා තාත්තා වැඩටෙන හේතුව ගෙදර ඉන්නේ මොකද හේතුව ඔබ වෙනුවෙන් වැඩිපුර දෙයක් කරන්න. එහෙමනම් ඔබට බැයි නම් ඔවුන් වෙනුවෙන් කැපකිරීමක් කරන්න. ඇත්තටම ඔබ කවදරි අම්මා තාත්තා කෙනෙක් වුණ දවසර ඔබට තීරෙයි. ඇයි මම්මා අපේ අම්මට තාත්තට මෙහෙම කරේ? ඒතර පසුතැවිලි. ඒතර ප්‍රමාදයි. ඒ නිසා ඒ දැන හිතලා දරුවනේ වැඩ කරන්න. දෙමාපියොත් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන දරුවෝ පොඩ්ඩක් කම්මැලි වෙන්න බලයි. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ දිරි ගණන් තරවටු කරන්න මේ කියන්නේ. පැහැදිලිද එනම් ඒටික හිමයි එත දවිතික අධ්‍යාපනය සමාවෙන්ඩ මේ උසස් අධ්‍යාපනය සහ විදෙස්ගත අධ්‍යපන ෘති අධ්‍යාපනය කරන්න මේ කාසිම තුළ ඔබටත් එෙමයි පුංචි පුංචි බාධ මැත තම යන්ඩවෙන්නේ ගමන හැබැයි බාධාවන නොසැලී ඔබ ගමන යන්නන ඔබ ගැර සයිමට බාර දෙන තියන්නේ ලබන සති ඔබ එතෙක් අන්තිම හොතනක ඉන්න එතකොට අසාර්ථකයි ඔබ උඩින් උඩින් කරල දුන්නම නෑ දැම්මම් පටන්ගන්න වැඩ කල්දාන්න එප ඒඩික් කරයන්න තො ඔබට පුලන් සාර්ථකෙන් ඒවගේ ඉලක්යක් ඇතවඩ කරන්න ඔබ මැනෙන සුලි හිට හිට මම හිතනවා මම මේ පැත්තෙන් ඉගෙන ගන්නවා මගේ උස සධ්‍යාපනය ඔන්න මම මේ තාක්ෂණ විශෂධාරයක් යනවගල පටන් ගන්න කරය අදි හිතනම් මට මේ කරන්න බෑ ඔන්න ම වෙන පැත්තකට මාරුවෙනවා අන්න ඔය ඔය තත්ත්වන ඇති කරගන්න පස්ථාවර හදාගෙන මම මේ පැත්තෙන් කරනවා එහෙනම් මට මේ පැත්තදි මට කරගන්න බැරූගියොත් මොන මොන තැනද ඒවට මොනවාද විසඳුම් අන්න ඒවා හොයලා ඉලක්කයකට යන්න එතකොට ඔබට පුළුවන් ඉලක්කයකට යන්න පැහැදිලි ඇති හරි ඒ කාරණා කතා කරන අධ්‍යාපනය ගැන කතා ඔබ විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු හිටින අධ්‍යාපනය හොය රැකියාවකට මේ කාලේ චුටි සුළු සුළු බාධා තත්ත්වයන් උද්ගත වේ. ඒකටත් හේතු වෙන කාරණාව ඔබගේම ලියකියවිල වල තියෙන අඩුපාඩු කියන දේවල් ඔබ හරියට සම්පූර්ණ කරන් යන්නේ නැහැ. අන්න ඒක නිසා ඔබ විදෙස්ගතවෙන්න යම් කිසි ආකාරගේ ලියකිලි බාර දෙනවනම් එය දෙවර තුන්වර කතරවතාවක් චෙක් කරන්න තවත් ඕගෙන දන්න කෙනෙකුට පෙන්න්න පෙන්නලා නැවත රිජෙක් නොවෙන්න බාර දෙන්න පැහැදිලිද ඔය ඒකත් ඉක්මන ඉක්මන ඉක්මනෙන ඔහි කරලා අර කලබලෙන් කරලා ගිහින් බාර දෙන්න එපා එහෙමුණොත්නම් පාඩුවක් සිද්ධනවා පැහැදිලි ඇතිම මේ පුලපුලා කියන කාරණාව නොය කාරණාත් එක්ක ගන්න සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් මේ වෙලාවේ ඔබට මේ පාදාස ධනිස් ආශ්‍රිත ආබාධත් නැතිකරන්න ඉඩ තියෙන වැඩිපුර ආතරයිටිස් තත්ත්වයන් ඔබ වැඩිපුර පෙන්නුම් කරන ඒත් එක්කම පොඩ්ඩක් ඔබට මහන්සිය හතිය ඒ වගේ තත්ත්වයන් පෙන්නුම් කරන කොලෙස්ටරෝල් තත්ත්වයන් පෙන්නුම් කරන නිසා ඒකට මූලිකව ඔබට දැනෙද්දී අර නියපොත්තෙන් කඩන් තියෙන දේ පොරෙන් කපනින් නැතුව ඒවට ප්‍රතිකාර සහ වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න. එතකොට මුල් අවදියේම මේ රෝගයෙන් ඔබට මිදීම ලැබෙනවා. එතකොට ඔබට ඔය වැඩකට කරන වැඩකට වල බාධා වලන රෝගී තත්ත්වයන් සියල්ලගෙන් මිදීම ලැබෙනවා. පැහැදිලිද? හරි ඒ කටයුතු එහෙමන ඒ විදිර කරයි යන්න මම මේ කිව්වා මේ දේවල් වෙනස් කරගමින් සාර්ථ කරගන්න ක්‍රම සහ ක්‍රියාවල් මං කියනවා කියලා. ඉතින් මං හැමදාම කියන හැම ලග්නකටම කියන කාරණාව මේ ඔබට තියෙන කරන බාධාවල් දුරු වෙන්න. ඔබගේ අසාර්ථක භාවයල් සාර්ථකත්වයට පෙළ ගන්න. ඔබට හිතා ගන්න බැරි ඔබ සාර්ථක වෙන්න. ඔබට අනතුරු වලින් ඔබට ආරක්ෂා ලැබෙන්න. ඔබ හැමදාම උදෑසන පිබිදුණු ගමන් රාත්‍රී නින්දට පෙර මෝර පිරිත සූර පිරිත කන්ද පිරිත ඡන්ද පිරිත මේ පිරිත හරි කෙටි උපරිම පෑවාගයක් ඇයි ඔබට අර රාත් උදේ අවදි වුණ ගමන් ඇඳේ ඉඳන්ම මම ඒකේ ලින්ක් ටික මම දාන්න කියන මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පිරිත් වල ඔබ ඒක ශ්‍රවණය කරන්න භාවනා කාර්යකාරයෙන් ශ්‍රවණය කරන්න සජ්ජායනය කරන්න පුළුවන් ඔබ වචන දන්නවනම් සජ්ජායනය කරන්න මෙතනදී ඔබගේ සිතවිලි චේතනාව වැදගත් ඒක නිසා මේ මහා ලොකුවට මේක ඔලුවට බරක් කරන් කරන්න එපා ඔබයි නිදහස ඉද්දී අර ඇඳේ නම් ඒදේ කරන්න ඔබේ චේතනාව තම වැදගත් ඔබටම තේරෙයි මේ හිතාගන්න බැරිවිදිට ඔබ අනතුරින් ආරක්ෂාවන හැටි අසාර්ථක තැන්වලින් ඔබට සාර්ථකත්වය අත්තර ඇටි ඔබගේ පරාජ පෙනිපෙනි ඔබට ජයග්‍රහණ දෙනවා ඉතරමත් බරගතු ආරක්ෂක පිරිත් හතරක් තමයි පිරිත් හතර ඒක නිසා හරි කෙටි පෑභාගයක් අයි උදේ පෑභාගය රාත්‍ර නින්ද්‍ර පෙරත් ඇතර ගිහිල්ලා ශ්‍රවණය කරන සජ්ජනන මේ ලින්ක් මන් දාන්න ඒ තුළ ඔබට පුළුවන් සාර්ථකභාවය ළඟා කරගන්න ප්‍රශ්න වලින් මිදගන්න. ඒත් එකම මේ වෙලාවේ මිනිස්සුන්ට ගොඩාම තියෙන මේ මානසිකව අර මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක මානසික ඇද වැටීමනේ. ඒ ඇද නොවැටෙන මානසිකව සැහැල්ලුවක් අත් කරගන්න සත්බුදු වන්දනාව. ඒ ලින්ක් එකත් මම මේ දාන්නම් මේකට. ඔබ ඒක ශ්‍රවණය කරන ඒක තියෙන ගාථා ටික උච්චාරණය කරන්න. උදේ හවා බුදු පහන ඔබ ඔබගේ ආගමට අනුව ඒ පහන් දල්ලන්න ඒ දෙවියෝ අදහන්න. මේ මේ කියන දෙවල් දෙවියෝ කියර දෙ මිත්‍යාවක් කියල සම්මාරුව අදහස් කරත් ඒක මිත්‍යාවක් වුණත් ඇත්තක් වුණත් වැදගත් වෙන්නේ ඒ තුළ ඔබගේ මනසර ලැබෙන සැහැල්ලෝ සාධිෂ්ඨානය දෙවියෝ හරි මට ඉන්නවනේ දෙවියෝ මාත්තක ඉන්නවා කියන සිතුවිල්ලත් කෙනෙක් මාත්තක ඉන්නවා කියන වගේ හැඟීම තුළ හිතට හයියක් දෙන්න ඔබ තනියම මහරය කරුවලයද ඔබගේ හිත පොඩ්ඩක් ගැස්සෙනවා හැබැයි කෙනෙක් ඔබත් එක ඉන්නවා කියලබට පොඩ්ඩක් දැනුත් ඒ බය නැතු වෙනවනේ අන්න ඒ වගේ තමයි මේ ගමන යද්දි ඔබට තියෙන මේ බය මට මේ ආර්ථිකේ කඩාවැටේද අසනීප වේද ඒ කියන තුලට ඔබට දෙවියෝ කියන තත්ත්වය ආවහම ඒක මිත්‍යාවක් වුණත් ඔබට හිතර ශක්තිය මම හැමදේම කියන මේ සිතවිල්ලනේ හැමදාම වැදගත් වෙන්නේ මේ චේතනාවනේ වැදගත් වෙන්නේ හිතනේ වැදගත් වෙන්නේ නං ඒ දෙයට ඕකයි ඇත්ත කතාව පැහැදිලි ඇති කියපු දේ ඒත් එක්කම මම දැකලා දෙන මේ ව්‍යාපාර ස්ථාන තුළ සමහර ගෙවල් වල නිතර අර මේ දෙවියන්ට තියෙන මන්ත්‍ර අරන්න ස්පීකර් දාලා නිතර හිමිට ඇහෙන දාලා තියෙන ගොඩක් ව්‍යාපාරස්ථරලම දැක තියෙන ඒක හොඳ නරකද කියලා ඒක ප්‍රශ්නය එක එතන ගැටලුවන් නැත හැබැයි මීට වඩා ගොඩා බලගතු දෙයක් තියෙන මේ ධම්මා චක්කම්පවත්තන සූත්‍රය නිතර ඒ වගේ යන ඇහෙන්න තියෙනවා ඔබ ඉන්න තැන ඔබේ ව්‍යාපාරය හෝ නිවස හෝ හැකි හැම තැන හැකින මේ තමත් වැදගත් මේ හරි බලගතු දෙයක් ඔබ කරලා බලන්න මම කියනවාට කරලා බලලා මාසයක් දෙකක් ඇදී ඔබටම දැනෙවි ඔබෙක් තුළ ඔබ ඉන්න තැන තුළ ඔබගේ ව්‍යාපාරස්ථාන තුළ ලොකු ප්‍රගතියක් වෙනස්කමක් යහපත් පැත්තට හැරවීමක් කරලා බල්ල ඔබගේ අදහස් බෙදාගන්න මොකද මේක මම මේ අත්දැකීමෙන් කියන දේ මම විතර නෙමෙයි දැන් මම මේ කියලා ගොඩ දෙනෙක් මම දැක්ක කමෙන්ට් කරලා දෙනවා එහි සාර්ථකභාවය ඔබත් ඒ සාර්ථකභාවය අත්දකින්න අනිත් පැත්තෙන් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අර මම කියනවා මාසයේ පළවෙනිදා අපි මේ සැලසුමක් ඇතුව මේ ගමන යන්න ඕන කියලා මම හැම වෙලේම කියනවනේ එහෙමනම් මේ සැලසුම යන්න නම් අපි පළවෙනින්ද මේ සැලසුම පටන් ගන්නවා. සමහරවිට මේ වැඩසටහන පටන් ගද්දි අහද්දි ඔබ පළවෙනිද පහුවෙලා තියෙන පුළුවන් කමන්න ඊට පහුවෙන්ද හරි මේ දේ කරන්න. ඊළඟ මාසෙ දැන් පළවෙනිදට කරන්න උත්සාහ කරන්න. පළවෙනිද උදෑසන. ඔබ ඉන්න රට නගරය මේ අන්තර්ජාලයට දැම්මහම ඔබට හොයන්න පුළුවන් සූර්ය උදා වෙන්නේ කීයටද කියලා ඒ දවසේ පළවෙනිද හෝ ඒ දවසේ. ඒ සූර්ය උදාන වෙලාව හොයාගෙන ඊට ටිකක් පෑකට දෙකට කලින් විතර ඇහැරෙන්න කමක් නැහැ පාන්දර ඇවිදලා හොඳට නාලා පිරිසුදු ඉස්සලාම් පිරිසුදු වෙලා ඔබගේ ගෙදර ලිප දැල්ලන්න මේක දරලිප පොල්කට ලිපක් වගේ වෙනවනම් වඩා හොඳයි දැන් ගොඩක් ගෙවල් වල තියෙනවනේ දරලිප පොල්කට ලිප නැති අය පිටරට ඉන්න විදේශගත වෙලා ඉන්න ගෑස් ලිප හරි ගමන්නේ දැල්ලලා ඒ දැල්ලද්දි හොඳ ප්‍රාර්ථනා කුඩ තුල මේ මාසය තුල ඒ හොඳ ප්‍රාර්ථනාවක් තුල දැල්ලලා සුදු කිරිබදක් සකස් කරගන්න පොඩියට සකස් කරන්න ඒක ඔබම කරන්න කියලා අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. gedara වෙන කෙනෙක් ලවා හරි කරගෙන ඔබ බුදු පහන දැල්වන්න ඊට පස්සේ ඔබගේ ආගම දාමට අනුව හරි පහන දැල්වන්න. දැල්වලා ඒ අවශ්‍ය ආගමික වතාවල් ටික කරලා ඔන්න ඒ කිරිබත අනුභව කරන්න. අනුභව කරලා ඔබ මේසෙක ළඟ වාඩි වෙලා කොලයකුයි පෑන කරන් ලියන්න මේ මාසය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය කරන වියදම් වැයපස කොච්චරක් වියදම් වේවිද? ආහාර සඳහා මෙපමණක් මට අවශ්‍යයි. ගමනාගමනය සඳහා මෙපමණක් අවශ්‍යයි. එතකොට සෞඛ්‍ය කඩ සඳහා මෙපමණක් මට හිතන්න පුළුවන්. ඔබට තියෙන අත්දැකීම් ඒ තුළ ඔබ ඒව ටික සඳහන් කරන්න. ඒත් එක්කම මේ ඉතිරිය සඳහා ඉතිරි කිරීම සඳහා පොඩි හරි මුදලක් දාලා මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරද්දී ඔබට දලා අදහසක් එනවා මේ මාසය තුළ ඔබට අවශ්‍ය කරන වියදම් ටික. එන ඔබ මේ ටික ඉපේ යුතුයමයි. අවම වශයෙන් මේ ටිකවත් ඉපේ යුතුයමයි කියන එක එනවා. හරි. දැන් බය වෙන්න එපා. ඔක දැක්කම බය වෙන්න එපා. ඔන්න සූර්ය උදා වෙන වෙලාවට ඔබ නැගෙනහිර දිශාව බලාගෙන සූර්ය දෙවිය නමස්කාර කරන්න. මේ සූර්ය දෙවියෝ ලෙස හැඳින්වීම ගැන විද්‍යාත්මකවත් වරදක් නැහැ කියන එක ඒක මිත්‍යාව නොවන බව මම පුල පුලා කියලා ඇති පෞගිය වැඩසටහන දෙකෙන්ද කාලය ගන්න බෑ. මම පස්සේ වෙලා කාය කියලා දෙන්නම් ඒක. ඒ නිසා සූර්ය දෙවියන් නමස්කාර කරලා ඔබ අදිෂ්ඨානයක් කරගන්න. මේ මාසෙ මට ජීවත් වෙන්න මට මේ වගේ මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ඔබ දන්නවනේ අවමාශි එහෙනම් මම මේ රැකියා කරන තුල රැකියාව ව්‍යාපාරය හෝ මේ සාධාරණ ආදායම් මාර්ග තුල මම මේ ඉපෙයි යුතුයමයි. එහෙමනම් මට අදිෂ්ඨානයක් ඇති වේවා. මට තියෙන බාධා දුරු වේවා. මේ මාස තුල මේ අවශ්‍ය කරන ඒ ටික උපයා ගැනීම හැකියාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා. ඒත් එක්කම නිරෝගීකම ලැබේවා මටත් මගේ පවුලේ සියලු දෙනාවත් ආරක්ෂා වේවා ඒ වගේම මේ ලෝකය තුල මේලා මිනිස්සු පීඩා විඳින්මින් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගෙත් ඒ පීඩාව දුරු වේවා අවමාශයෙන් බඩගින්නවත් නිවා ගන්න ලැබේවා අන්න ඔය වගේ යහපත් අදහසක් ප්‍රාර්ථනාවක් අදිෂ්ඨානයක් මේ විශ්වයට මුදාහන් මේ විශ්ව ශක්තිය තුල ඔබට සාර්ථකත්වය අත්වේවි. මෙය ගොඩ දෙනෙක් අත්දැකීමෙන් සාර්ථකරගත ක්‍රමවේදයක් ඔබත් කරලා බලන්නේ සාර්ථක වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේ සියල්ල මේ තියෙන අසුබ දේවල් වලට හේතු වෙන්න කාරණාව තමයි අපි පෙර සසරේ හෝ කරපු අකුසල් කර්මනේ. එහෙනම් මේ අකුසල් කියන දේවල් අපි ගෙවන්නම වෙනවා. ගෙවලා අපි කුසල් වඩන්නම වෙනවා. එහෙනම් ඒකට මම මේ චූටි දෙයක් කියන මහා ලොකු විහිදන් නෙමෙයි. ඔබට කරන්න පුළුවන් මේ මර්ධන ක්‍රියා තුලින් තමයි අපිට ගොඩාක් මේ දෝෂ දුරු කරගන්න ඕනේ. මර්ධන ක්‍රියාවක් කියන්නේ මොකද්ද? අපි දෙයක් කරද්දී ඒක අපිට දැනෙන්න ඕන හොඳටම. අපිට දැනෙන්න. එහෙනම් මොකද්ද අපි කරන්නේ? මාසෙට එක දවසක්. එක දවසක් ඇති පුළුවන් නම් දෙතුන් වතාවකුණත් කමන්නේ. එක වේලක් निराහාරව ඉන්න එක වේලක් निराහාරව හිටියා කියලා කවමදක්වත් මිනිස්සු මැරෙන්නේ නැහැ. निराහාරව ඉඳගෙන ඒ බඩගින්න දැනෙන්න ඕනේ. ඔබට බඩගින්නේ වේදනාව දැනෙනවා. ඔබට දරා ගන්න ඔබේ අකුසල් ඔබට ගෙවෙන්න ඕනේ එතනදී. ඔබ දරාගෙන ඒක කුසලයක් කරගන්න. ඔබේ ආහාර වේල කන නැති කෙනෙක් වෙනුවෙන් එයාගේ බඩගින්න නිවන්න දෙන්න. සතෙකුට උඩත් කමන්නේ දීලා ඔබ निराහාරවෙන් ඒ සතාගේ හෝ ඒ කෙනාගේ බඩ පිරෙද්දි ඔහුට දැනෙන සතුට දැනෙද්දි ඔබට වේදනාවක් දැනෙන ඔබගේ බඩගින්නගෙන හැබැයි ඔබගේ මනසට සතුටක් දැනේවි. මේක කරලා බලන්න මේ තුළ ඔබට හිතාගන්න බැරි විදිහ ඔබේ ජීවිත වෙනස්කමක් දැරේ දැනේ විටික දවසක් කරන් කරන් යද්දී මේක. මේ තුළ සාර්ථකත්වයක් දත්තේවි. ඒ තුළ තියෙන ග්‍රහ බලපෑම් ගොඩාක් දුර වෙයි. මේක අතිශයින් සාර්ථක ක්‍රමයේදී කරපු අය කමෙන්ට් කරලා ඇති. ඒ ටික කරයි යන්න ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අඟහරුවාදා සෙන්සුරාල් දිනවල නිර්මාණයෙන් උත්සාහ කරන්න. ඔබ අදහන දෙවියන් ඔබගේ ඉෂ්ට දෙවතාවන් වැඳ පුදාගන්න. එනේ ටික කරගෙන හිත සැන් ඉස්සලම් එක තැන තියගන්න හිත සැහැල්ලුවෙන් තියන්න. ඒතර සියල්ල හරියාවේ. ඒ වගේම මේ කිතුණු කතෝලිකයට කියන්න ඕනේ. ඔබ සඳුදා දිනයන්හි ඔබ දේවමෑණියන්ට ජපමාලය කියන හැමදාම කියන්න පුළුවන් හොඳයි. දේව මාතා ප්‍රාර්ථනාව කියන්න. අන්න ඔය කාරණා එක්ක ඔබ යන්න. ඒත් එක්කම බ්‍රහස්පති දිනයන් වල නිර්මාංශ වෙලා රාත්‍රී වරුව එක්වරු ශීලය රැකලා රාත්‍රය කොළ හදලා අතර ශුද්ධ පෑ ගත කරන්න. ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ සියලු දෙනාම අපි එක යායට එකව හැමෝටම අපි එකම ජීවීන් අපි හැමෝම එකයි කියලා හිතේ තියාගන්න. මේ හැමෝත් එක්කම යහතින් මේ මාසේ සහ ඉදිරි කාලය ගෙවන්න ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. මේ කියලා තිබ්බ බාධක දුරු කරගනිමින් සියල්ල සාර්ථක කරගනිමින් යහපත් මාසයක් උදා කරගන්න ඔබට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබෙවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කටකලක් නෙමෙයි ඔබට තෙරුවන් සරණයි. ඉතින් මේ අසනීප තත්ත්වයක් සහ ලොකු බාධක නැත. මොකද මම මේ ජීවත් වෙන ඉතාමත් කාර්යබහුල පරිසරයක. ඒ නිසා සද්ද බද්දා වටින් ඇසේවි. ඒවා ගැන සමාව ඉල්ලනවා. එහෙනම් ඔබ සාර්ථක වුණොත් ඒක තමයි මට ලැබෙන එකම ලාභය සහ සතුට. එහෙනම් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.